col nome e cognome, sfoglia la gente millenaria e manda richiami per curare sofferta e ferita, per farvi perdonare, perché neanche un ramoscello si spezzi sotto i vostri piedi, perché scaviate per voi stessi le trincee fino al suo stesso cuore se necessario, perché qui, qui, qui sia vostra tomba se morite. bello, andrai, tornerai, mai finirai in guerra. Odicićeš, vratit ćeš se, nećeš Andrai, tornerai mai, finirai in guerra. Otići ćeš, nećeš ratiti, ossa ostaćeš nemmeno se la gano. Ex vivica sem dijete. Deb, ponesite malce se i Mi ove kose. Sjetite ih i bacite na zemlju da se zatri grijeh. nikako ne Rabio si me da vratim. Sve da vratim.